dia ghost paper mi goreng Indonesia. Okay, kita buka macam ni ya. Level. Heat dia. Lepas tu ini kicap. Kau kicap. Kicap ke? Sauce seasoning sauce. Seasoning powder. Ini macam. Ini sambal dia juga. Ini untuk daging cendawan pedas. Ini berkuah juga punya level macam tadi sama. Cantik lah packaging dia ha. Warna biru Seasoning powder Ini sama Creamer Wow ada creamer Lepas tu ini Garnish Lepas tu ni Kari lontong Ini pun berkuah Nama pun lontong ya Air punya Pedasnya Tak tahulah Ma Ini paste dia Okay, spritzer so tinge sembikai saltinge anggur punya lemon punya tak jumpa lah yang kecil macam tu yang baru tu so kita beli je yang besar ni okey dari hmm. lontong ini mi goreng indonesia cendawan daging cendawan pedas lah Una use Assalamualaikum ya Allah ya Tuhan ku <laughs> kita dah kita orang dah record dah dua round dah masuk tiga round dah sekali. Round pertama semua dapat air. Kita semua dapat air. Allah seronok. Lepas tu masalah round kedua semua dapat. Ni tahu tak? Yang kita orang nak buat hari ni ni. Ini semua. Semua dapat ini. Lepas tu tengok tengok tak terrecord. Ya Allah. Dah tersesa dah. Tak apalah kita mulakan dari sekali. Ya. Apa tadi? tiga ni yang baru ni kari lontong daging cendawan pedas dan juga mi goreng Indonesia. Tapi macam yang sebelum video sebelum ni bulan Jun ni lah kita tiga orang buat lawan makan samyang. Kita tak buat macam tu lah hari ni kita orang akan main pakai spin wheel. Macam ni nampak tak? Tak nampak sudah. Kita ada air juga. Hmm. Air ni pun nak habis dah. Sebab kita orang Sebab dah kita main. orang dah start dah dua round hmm. ada ais jadi peach, jadi tak sweet, temuk terus nak buat balik <laughs> grape lemon, lemon dengan tembikai watermelon okay so marilah kita mula kembali pedas kita gila. akan guna spin wheel ni untuk tentukan apa yang kita akan makan ataupun minum eh, Tiber. Tiber payah makan. astagfirullah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Aku tak payah makan ataupun minum. Terus. Mana boleh. Ada. Itu tak acik ya, lah. Acik. Kenapa dah dapat ganjan tu? Kau, kau lah acik. Dia mana tak acik aku angang. Walaupun orang cakap aku alung lah. Tolong lah. Yeah. Acik. acik dapat. Gosip apa goreng Indonesia. Indonesia. <coughs> Lapa ais, freezes, ah. saltish, lemon Sebaik Banyak aku je lah Sikit, Tak sikit Tapi kalau, kalau sebelah tu pun makan atau minum So pilih minum lah Liquor Macam orang sebelum Kalau orang sebelum macam Oh <laughs> Apa dia aku tu lagi buat Tadi dah shock dah Kalau saya lagi First round kita orang semua minum First second round semua makan Tapi tu lah <sighs> Stress There Oh, Pedai gila. Pedai eh. gila. Pedai gila. Dia baru tukar apa ya, benda. Gigi tu. Punya tu. Ya, pal tu. Acik ah, kata pedas. Sedap lah yang ni Aduh. Mana lah boleh fail korang. Tu macam tak. Okay. Ah. Oi, dia lain. <laughs> kan Spritzer Sotish Lemon Ya Allah takutnya eh. Kan? Aku rasa air yang kecil ni dia Lagi kuat rasa uh. Ah. Perisa dia kuat Sabar oh! Yo, pizza sosis. Ah, eh, nak tak aku nak buat paper. Ah. Oh, watermelon. Apa dia dah tu? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, oh. Lagi. Ah, lama kan makan juga. <laughs> Boleh pilih nak makan apa. Rasa yang rasa. Pedas kan? Semua pedas kan kau yang kata ya, tadi. Ya, nak kari lontong lah walaupun aku tak suka lontong. Bagi aku kari lontong. Marilah kita makan. Haha sikit aja. Baik, kita insai lemah. Hanya mampu berserah dah. Sebab dah dah spoil mood lah tadi. Dah record dah. Hmm. Aku je dapat makan buah je. Ainul Rahim. Tembikai ni rasa macam pewangi kereta. kan kau macam kurang pedas sikit So belum sampai Rasa lontong Buat tak ambil kuah Aku dah tak makan lontong Nanti kenyang air Lepas tu dah tak boleh nak masuk dah ni kira round hmm. berapa lagi. Dapat benda sama. <laughs> Apa ni? Makan ke tadi? Kalau campur yang betul-betul ke lima. Haa, ah, tersiksa. Hmm. Ni dah? Masih Pakcik apa? Sama tadi. <laughs> tadi ni makan itu, Yalah. Uh-uh. Nambah kicap ni. Nambah kicap biasa. Dia tambah kicap. Betul! Betul! Betul! Lep, Alang dapat grape Pretzel, sotis, grape Aduh Grape Korang tengok lah aku tak rumah Macam mana orang lain boleh Bismillahirrahmanirrahim Boleh relax lah makan benda-benda Kita Ya Allah air kosong je lah Weh aku tadi dapat air kosong Tak apa Kena bawa pedas Tanya lah Bawa 3 minit baru hmm. Serius tak? Yelah, yelah, yelah, yelah, Betul, kena adik. Oh, kita kan rekod balik pula. Ah, ah. Hmm. Hmm. Ha, salah sama aku lagi. Salah lagi aku mama. <laughs> Macam mana orang kata berasa boleh kurus? Aku tak kurus kurus tu. Makan, makan. <laughs> kurus tu. Subjektif. Tiba. Makan ke tak makan ke. Atas diri sendiri. Eh, lambat satu. Lihat tak lihat tadi. Aci. Betul betul lah. Antara aku nak dulu kan. <laughs> Eh, Aku ah. Eh, hmm. Hmm. eh sabar dia nak record. Oh. Ambil aku aci eh, dapat kari lontong. Sabar tu dah keluar merah. Tu yang penting. Yang ni tak apa tu. Jangan dapat makanan lagi. Tak larat nak makan. Air. Hmm. Muka cik, muka cik merah. Okey. Dah pedas. Eh, aku weh. Oh, nak apa? <laughs> Nak grip. Sebab aku kan tembikai tak sedap. Dia tak nak pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sikit je. Aduh, apa ya? Yes. Tak payah makan tak Dua kali dah dia tak payah payah makan. Entah. Ah, lagi tersiksa. Baik, kau minum je. <laughs> Alhamdulillah dapat maybe. Air kosong. Eh, tengok aku ni Dia tengah nak bagi bunga je. Kena ah, cari ustaz ni. Tak payah tak ada. Dia kembung ayo dah ni. Ya Allah. Minum dulu guys, first bite korang. Ya Allah. Nak minum. Hai, second lah ya. Tengok dia dapat air lagi. Makan. Eh, bodoh. <laughs> Air. Bodoh. Air apa? Air. Air. Air kosong. Bismillahirrahmanirrahim. lagi dia dapat Aku kita dapat. Tak payah, tak payah. Yes. Habis aku. Saya makan dulu. Tambah lagi dua. Masalah tak ada tak ada lah Maggi makan sikit. Jangan lah goyang. Tembikai. Ah, Air ah. tembikai. Air tembikai satu. <laughs> Tembikai. Dapat minum lagi. Aku je nak lah yang minum kan. Alah. Lemon ni tak lah. Bagi aku minum lah. Janganlah bagi habis nanti kita tak akan. <laughs> Tak rasa. sedap langsung ke? <laughs> Ha? Rasa kereta. Rasa sikit. Tak ada tak sedap langsung tapi tak <coughs> So kalau nak beli tinge, beli yang botol Oi. besar. Macam rasa temikan. Beli, beli yang botol besar yang lama ni lagi sedap. Temikan nak busuk. <laughs> tak, rasa tu wangi kereta. Apa rasa temikan nak busuk? Tu wangi kereta yang macam jual kereta di IY tu kan ada. Ada. Semua uh, benda tak, tak boleh putuk. Dia rezeki. Semua ni rezeki. Ada dua ni cakap. Bagi lalu makan. Alang lapan ni dia dah penat naik. <laughs> Allah, air lagi. Air tu siapa orang sebelum? Aci. Tak ada. Aci lah. Kita bukan mula dari mula. Aci orang air alam minum air tembikan macam Aci. Kan? Minum air. Tu kan dah bayangkan lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti aku dapat. Ha ha ha ha ha. Apa tu? Aku cakap Aku cendawan Tak dapat tu dia oh, keluar Aku dapat tu je Oh aku baca <laughs> tu atas tu Ya aku nak air ah. Ni mana lupa aku ni Dia biarlah nak makan Apa benda sama lagi? Apa? Ni goreng Kita <laughs> kan Malang sungguh Apa kata kita shuffle Aku nak shuffle lah benda tu sekejap lagi Benda tu boleh shuffle Tak payah banyak Tak Lahat dah makan tu Entah aku pun nak muntah je <laughs> makan cendawa pedas je aku tak rasa lagi yang tu Sekejap eh aku nak ni shuffle benda ni Dah jamu lah Tengok lo <coughs> Shuffle Makan ni lagi Lepas tu nanti aku yang dapat lagi main pai tu pun kau ni ya cik. Tak payah tak payah. Kena mana bunga ni. Aku kena mana bunga. Sangat banyak juga dapat yang tak payah makan minum tiga kali. <laughs> Ya. kena makan makan makan makan minum. Setiap kali video setiap kali malah. Apalah nasib. Paper ghost paper kan lagi satu ghost paper. Sedih okay. rokok. Eh, banyak ni. Muntah. Eh. Banyak apa? Bad luck. Lah. Lepas ni aku kena Kan kena ada dua lagi Hmm. tu tak ikhlas kan? Makan tu paksa ke batu lah. Entah tak dapat duit. Ajak apa orang lahir. Mm Apa je masuk? Last round. Dia ambil Dia ambil topi boy. Pakai topi. Pakai topi. Okay. Apa gemar? Tak nuk. Tak pernah first. Nah. Ada. Macam ni lah. Dapat minum. Ada sama ikut lemon. Sudah sudah. Wah. Macam tak dapat ni. Akhir video boleh eh, ni. Ha, aku dah kata dah. Sebelah-sebelah Eh, mi goreng Indonesia. Ah, kamu tak pernah rasa tu tadi kamu Masalahnya Aku nak air <laughs> Air pun aku dua tak pernah rasa lagi Kamu lagi tak pernah rasa dua-dua tu lah Mm-mm. Okay, Aku pernah eh. Awak tak terikut je Aku pernah rasa Dah sikit dah tak larat makan paper. engkau kan? Engkara kedua Oh, kenapa kau paper? Kami nonton Alhamdulillah, hmm. ini Allah dapat makan Ni ke? Finally Masalah kan? Yang second ni aku rasa aku tak dapat minum air pun Kena banyak sikit lagi Aku dapat tak payah-payah Kena banyak sikit lagi Lantuk cukup lah tu Kenapa? Buat foto lah banyak tu je. Banyak tak payah, tak payah. Ah, tak apa, dulu. aku Ni je masih nampak Rasa dia ni buat ni apa? Ni, ni sedap. Ni sedap. Tapi dia pedas. Bau. Hmm. Dia main kali. Bagi aku dulu. Kau dapat makan. <laughs> <laughs> Tak ada nak ada. Ni border pula. Tak tahu lama Aku nak jalan dulu. Siapa kemudian? Acik lah sen dia. <laughs> Kali dah aku pernah pernah dia. Kali makan. Ya! Yeah! Dapat air yang kau kata. Lemon! Eh, watermelon! Dapat air tak sedap. Sebab siapa nak jalan? Kemudian. Tak, mie aduh air. Air dapat grip. Acik grip. Maksudnya oi. Eh, basah. Apa? Siram video ni. Air lah juga. Water vision. Kan? Tu ada cawan air kan? Okay dah. Lah, tutup pelang. Cheers. For the last. Like first time kita dapat air semua tadi ya. Buat cheese. Bismillah. Mm-mm, <laughs> sedap lagi. Mesti lemon lagi sedap. Ah, ah. <coughs> tak, masalah ni banyak lagi. Ya Allah. See you the next video. Pukul lain kan? Memang pedas. Nama Ghost paper. Tapi aku rasa kuah ni kurang sikit lah Mungkin sebab aku lebih kuah kot Tapi yang ni pedas Pedas gila weh penyengat Rasa macam apa? Bau-bau macam mi sedap Ah, Mi sedap Maggi goreng mi sedap tu Tapi seksa weh Banyak lagi weh tak habis Sebab asyik dapat air je Bila makan pun makan sikit Sebab saya dah cakap tadi Fufu dah corrupted video Tu dah spoil Tapi memang pedas <sighs> macam mana orang boleh makan relax hari ah, jojo he don't. I like like what what I. Harap korang enjoy dengan video kita orang ni. apa-apa pun. Jangan lupa untuk subscribe. Okay. Subscribe cuma aje. Tolong subscribe. Dah kita orang kat sini. Nak dekat sub dulu tak buat pun. Tak suruh pun. Ah, <laughs> tak lah. Whatever lah. Korang memang suka nanti korang kat sini. Tak pun jangan lupa tekan like video ni. Like. Subscribe. Jumpa lagi. Like Jangan lupa like, follow dan subscribe. Eh, like, follow. Follow Instagram. Ha, tak apa. Terus. Cuba. Like, kalau berani, cuba. Cuba try test. Subscribe itu gratis, guys. Apa yang kita akan cuba kat sini? This is the first and the last time kita akan makan ni. Good. Kita beli pun memang loose pack. Dan air sotish ni, I prefer this one. Grape. Aku sebelum minum pun aku dah rasa aku akan prefer grape sebab buah-buah ni aku keminat dua ni lemon ni tapi yang watermelon tu kurang sikit sebab macam sekian saja jangan lupa subscribe wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh